大家好，我是今天的分享人小裴。今天我们来到了明洞，准备带着大家去在明洞转一圈。然后明洞呢要转的话，我们首先还是看一下地图比较好一些。地图的第十页呢有一个明洞遗己路区域的详细的地图。 其实，明我们所逛到的、所了解的明洞站呢，指的是四号线的明洞站和二号线的宜吉路入口站这个期间的区域，叫它我们都叫明洞。啊，顺便说一下，明洞的韩国语发音是明洞，明洞。宜吉路入口的韩国语发音是二吉路一步，二吉路一步。 好吧，现在开始，你们就跟着我去逛一下明洞吧，走吧。你告诉吗？哦，中韩经典，啊，我想去，我想去那个明星的体验。 好的，谢游山玩水。好的，去边去。好的。想去的地方。好，你看看。啊，青色农场哟。立正。也许是上午，所以现在明洞人不是很多哟，你看一下。那我们进去试一下吧，走吧。 今天我们选这家店的理由是什么呢？韩国这边最代表的辣炒年糕，和最近比较流行的是全部什么样的菜里面都放芝士嘛？所以芝士在韩国是很流行的。这家店呢，呃，不仅有很多芝士，它把。 披披萨和炒年糕混混在了一起，可以在这家店同时品尝两种味道。而且看一下，这边也有吃芝士哦。他们两个的组合非常好吃，我很推荐。啊，这个热的很，不哟。 今天点了微辣的炒年糕，还有披萨，还有呃沙拉面。呃，总体来说这家店非常好吃。然后现在目前为止还没有很多外国人来吃，基本上都是韩国人来这边吃的。我觉得非常好吃，吃的很干净。今天我们吃了这个套餐，两人套餐哦。然后它有披萨，然后有现炒的炒年糕。 然后还有酸辣，真的很好吃。然后我们还加了一个特大份的芝士在里面。饮料呢，选择了青葡萄汽水，很好吃。一定要来这里来吃哦。